来，韩老师打实战吧，今天好，来吧。我一个正蹬假动作，然后骗一个高扫上头 KO 他。Oh no！It's me。为什么你的假动作总是被别人识破？我们之前教过啊，左腿正蹬假动作加右腿扫踢这样的，嘣嘣，对吧？我们还教过什么呀？左腿假动作换步，看嘣左腿。 你要切换使用，切记不要逮着一个去用。而且你发现对手已经要识破你了，假动作再变回来踢踢扫没问题，或者发现对方假动作再来一个假动作，嘣，反复使用，你需要叠加的使用。所以呢，我们要应变。比如说看假动作嘣，假动作这边，假动作再来一遍嘣，假动作尝试啊，尝试各种变换，你才有机会。